哦，来着，来着，来着，来着，来着！刚起飞那个老一来着，我这个。来呀，马雷地呀。哎呀！他 shot 那那球诺，加加那高诺，来拉，过来，过来，过来，来来。n 来来 m e 来来来！好， 앞에 뒤져 봐봐 봐봐 봐봐 vào, nó được không nó có này này à mẹ này gì là biểu ôi à nó còn nổi nó còn nổi à mà mà mẹ nãy cho cho ôi cho ôi cho nó còn cho cái nào mà mày không bắt cả để để uống quá chừng nào được Hai kudakaru konya pani hai makamnya mingan aja nih bah dong lagi. Tahun jikun ya apa ini ya? Oke ya lo nyanyi lah. Oke oke apa? Jauh di bawah ubi ya. Oh kan nyala ya. Nyala mau jono jono kuma palai dah. Ini kuma kita. Kuma palai ini di di di dalam nyawa nyawa. Ini di di dalam ini nyawa bio. Aku cai sih ya macam ini kuma palai. I got supplies. Watch ah, out! Ah, Watch out. Hayır. Değil yok, you. yok. Gidelim bak. Watch out. I've located the next play zone. Lan solda. Ya iyi be. Çıkıp mı daha? Watch out. င်းမှာကဲနေတယ်ဟာအများကြီးပဲဘယ်တောင်းမှာဟုတ်ပဲဒီတက်ခဲ့မှာဖေးအရင်မှာကဲနေဆိုတော့ပြစ်စီကဲနေဆိုတော့ပြစ်ပြရပဲမရဘူးဒီကောင်ထပြစ်တယ်ရုတ်တရက်မရဘူးဘေးရအများကြီးပဲလို့ဒီဘွဲပြီး live သွားပါမယ်ခင်ဗျာ live live ကောဒီဘွဲ live ကောခေါခေါဘောစခေါဘောစဥပ္ပေခေါဘောစင်နော်ဥပ္ပေ ခုနကတော့ကားနဲ့မပြေးနေဘူးနော်ဒီကားနဲ့ချောက်ပြေးနေတယ်ဥပယကားနဲ့ချောက်ပြေးနေတယ်နော်ဥပယစားတယ်ဥပယတကယ်ကစားတယ်ကားနဲ့ကားစီပြေးသွားတယ်ကြောက်ပြီဘာနော်ဘာနော်အော်နော်အော်နော်နောက်ကောင်ရှိအောင်နောက်ကောင်ရှိရယ် ခုနကမင်းတို့ကောင်တွေနော်ဂန်အตาကြီးရပါလို့မင်းမင်းအာမာရောရတာလို့မင်းတို့ကောင်တွေအခုတော့ပြန်လာငါတို့ဂန်ဂန်ဆုပ်ဂန်ကောင်းနော်ဂန်လေးတွေနဲ့ပြန်လာပြီပြန်လာပြီအဲမင်းတို့လည်းပြန်လာရဲ့ပေါ့နော်ပြန်ဆောင်နေပါတော့အောက်ကနေနော်င်းနေဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြန်ဆင်းတာလဲစောင့်ကြွေးဘာတွေကအကုန်အကောက်စောင့်ကြွေးတယ် 稍微一点啊，再换点范围。哈哈哈！哈哈哈！啊，换点哎，应该用不用了吧？这是。好的好的，这，这，这是这。没有标的。没，他妈起码俺们队友，还买几的。Watch out！你看我嘛，你看我。哈！哎，那人压来要，哈！ 哎呦，来了！哎呀，来了，别激动。哎呀，包完那笔错了，A W N 呀，哎呀，包不来了，A W N 呀。那哪没留的？哎呀，你没啊？上班啊，lucky 啊，你没啊？前上班呢，你地咋地咋？你妈妈个，包的。哎，给我压力啊，包来，那么没包来，那么没包来，给我压力啊，都包来，你知道吗？ လာလာသွားမယ်လာဒီမှာရှိရဲတပြည့်အောင်ကိုကဟိုလာပါမှာလေပြီးတော့အေးအေးရကနောက်ဆုံးဖို့ဆိုလုံးဝနော် brother တို့စောင်းရဲကိုအေးကြီးကကန်ကပါလာနော်တာကြီးကနော်နော်နော်နော်နောက်ဆက်နောက်ဆက်လို့နောက်ဆက်လို့ပြရအာ တော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Watch အ out င်းကြာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ငါတို့ပေါ်မှာအာအော်ကွာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါရရအဲ့ရဒါအော်ကောင်တေတော့မှာကွာကျွန်တော်ကြည်ကုန်သွားတယ်ကွာဒီပဲအော်ကောင်တေတော့မှာကြည်ကုန်သွားတယ် Thank you. ဟိုအဖြတ်ပြည့်အဆက်ရောက်နေကောင်တေတော့မှာမကရငါချီကုံသွားတယ်ဒီမချီစီးလို့လေချီကုံဒေတာမှာတွေ့ချီမပြရဘူးရရရမရှင်းလားဟောပါဘူးဟောဟောတော်ရဆရာတော့ဟောဟောတက်ဆရာလာလုံးနွားမျိုးခုနခုနဒီတယောက်ပြေးသွားကောင်တေသွားရလားအောက်ပြေးသွားကောင်တေသွားရလား ဖေးအောက်ဖေးကြောင့်ဖေးပါအဲ့တော့တရားပေါ်ရည်တယ်ငါជីကုံသွားတာကွာជីကအပြည့်မဟုတ်တာကွာဆက်ပေးလိုက်တာချောပါလစ်သွားဝါဝါဝါမကမကမက short ပုံမ short ပုံမပါအောင်အခုနကောင်လေအခုနကောင်လေအခုနကောင်လေခုနကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တက်သွားတဲ့ကောင်လေကျွန်တော်ပြန်ကြိုက်ပြန်တိုက်တာအခုတို့ပြန်ကြလာတက်တက်ပြီးလိုက်တယ်ဟလားလစ်တော်ပြီးတော့လောပြီးလစ်တော်ပြီးတော့နောက်တော့လစ်ဟလားပြင်းနေနေပြင်းနေနေပြန်ခဲ့ပိုင်းနေပိုင်းနေ 好来来来来来来！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！啥站啥站那边？哦，还做还做还做还做还做！ ဒီဝဲအောင်မယ်ငါတော့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာတကောင်မဲကြောင်တကောင်မဲကြောင်ငါပြောတော့မယ်တနာ၄၁တနာ၄၁မမအဲ့တော့အဲ့တော့ခေါင်းထွက်မှာအရောက်လာလာလာလာလာလာလာလာငါထောက်မယ်ကွာမင်းသွားကွာငါထောက်မယ်ကွာသွေးမဲ့နေပြီမဲ့လည်းသွေးပြပါမို့မင်းကောင်ကလိုက်ခဲ့တော့လိုက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ဝင်နေလို့လာလိုက်တာကျွန်တော်ကြည့်ရှော့ရှော့ရှော့လိုက်တာပါလေသိတာအဲ့လိုလေးပြစ်ချင်လို့ ဘောပေါက်တယ်နော်ခဏလေး41ဘောပေါက်တယ်နော်စောင်းရမ်းမစောင်းရမ်းမတောက်ကြီးချီပါကုန်တယ်ဟဲ့လားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်ရဲ့အားရအရှော့တကောင်တော့လက်ကောင်တော့ခါကောင်မခါကောင်မလက်ကောင်တော့လာလာကိုမကိုကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါခါကောင်ကိုခါကောင်ကိုခါကောင်ကိုအိုးယောင်ရီယောင်ရီ 아 이, 리셋님 분노 어 요, 이 Đây á, ra là luôn Tiêu gì nè, mà tiêu bị vậy Ấy chị mà, ấy chị mà, mà gặp, mà gặp, mà gặp con mấy chồng mà, mà gặp mấy chồng mà Nó rồi Mà gặp đó Mà gặp đó ပြီ Nó lại ở chỗ ở chỗ. Nice อ่ะ boy. โดนเลยโดนเลยโดนเลย I got Trời supplies. ơi, lò đi Lần này đúng là bị quá. Cô ta gái số lạ, cô ta gái số lạ. Con nó mày ta kỳ hả? Ui gì nhỉ? Cô ta bé đi lạ á, mày lạ á, mày là. Ô, nó con nó con sao tay trâu nà là. Tao thể, tao thể. Tao thể nó con tao tao gì thể. Ô. Ấp bị ấp bị đấy là. Cho nó nó khu. Tí bắt thế mà làm mẹ, AWN này à má ông đi hay này chẳng là tí cho đấy là bà mày á là. ဟောကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလာတင်ထားပြီနော်ကျွန်တော်တန်ခါဖိတ်မှာရောနော်ဘာလို့ကြည့်ပြီးကြရတာကြည့်ပြီးကြရုံဖြစ်မှာလေကိုနော်ကြည့်နေလို့ကျွန်တော်ဒီတန်ခါဖိတ်ချော်တင်ထားတယ်တကယ်တင်ထားလုံးရဲ့တော့တော့တင်တာတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော် page တက page ရောက်ဝင်တဲ့ထိတ်ဆုံးမှာတက်နေတယ်အာကျွန်တော် pin လောက်တာနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အဲ့ချော်လေးလာချော်လေးပါအဲ့တော့ရန်သူကိုအာဟောဒီမှာအမှန်တော့เนาะကျွန်တော်ခုကြည့်နေပြောအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်မမလေးတဲလေးပဲဒီမှာတော့ဝိုးလေးပဲဝိုးလေးနဲ့ရပါဝိုးရမယ်ဒိုင်ဒိုင် yo! Oh, yo! What the fuck? Yo! Oh! RPG ဆိုအဲ့ဒါကတော့ရ။ဘုံလက်ကပရမတ်ကအရှေ့ကိုမောင်းလာဒီကောင်ကြီးကဘေးလိုက်အမြန်ကြီးမောင်းလာကြီးဖက်ရှော့ကြီးမှန်တာရော။ဒီဘုံပရမတ်ကလည်းမတူဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါပရမတ်ကောင်ကဒိန်းမောင်းလာတဲ့ကောင်ကဟက်ရှော့ဖြစ်တာကွာအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘေးတစ်စောင်းကြီးအမြန်ကြီးမောင်းနေတာကြီးကိုရအောင်ပြစ်လိုက်တာဘတ်ဆိုခေါင်းကြီး 哎，龙啊，三块几一盘嘛，哦哟，哦哟，那也一百几啊哟，哎，老板，老板，老板，在哪里？ခုနကခုနကခုနကောင်ကြတာခုနကောင်ကြတာလားခုနကောင်ကြတာခုနကတိုက်တဲ့ကောင်ခုနကတိုက်တဲ့ခုနအိမ်တဲ့ကျွန်တော်ကားဝတ်ပြကြတဲ့ကောင်တက်ကြလာလားဘယ်မှာဘယ်မှာကားလဲလားအဲတားလို့တော့ငါပြစ်မယ်နင်းကားဝတ်ကောင်လည်းငါပြစ်ရန်ဝေးဝါဘူးပါ quế đâu mà để qua lấy bị lấy bị nhỏ là nó có mấy nhà mày Wow. Ini mah ini mah ini mah mulai di di makan mah. Lah, lah, lah, lah, kuma lah, kuma kuma lah makan lah. Nó con mày, nó con mày. Ui, đây mùi này lại ui ơi. mày ở đây. Đi xin bảo giá cho thích giờ bảo ông. Anh kia mẹ tao này nó ra, tao kia xem mẹ. Mẹ nó bao gồm tao kia xem xem tao. Bé mà nó ui. Ông nó là đi mà ra tao là. အဲ့အဲ့ဘက်အဲ့ဘက်ကိုကတ်သွားတာအဲ့ဘက်ကိုကတ်သွားဟိုးမဟိုးမဟိုးဟိုးမပြင်းနေရခုံပြင်းနေရခုံပြင်းနေရခုံပြင်းနေရနေရောအဲ့တပိအဲ့တပိမလာမသိဘူးအဲ့တပိမလာမသိဘူးမရအောင်မရအောင်မရက်သွားဘူးသူကဘေးကိုမောင်းသွားလည်းမသိဆက်ပြီးတော့ဟာ I've located the next play zone အမေနာမှာ cái ngọt tiếp viên win này quá nó ăn đi đi vào đi vào về về sao không tiếp viên win à rồi tiếp viên win là ngã tí gì cái ngọt cái này cái này cái này cái mà cái này mà mà cái này ngã chỉ cố nó mà thì vậy ý sao gì à sao hồi điện đấy cố nó mà nếu Watch out! Về về à, nó rồi

အခုနအဲ့ကိုပြန်လာခုနအဲ့ကိုပြန်လာနောက်မှပြင်ဆင်ကြရပြီ။ Mark the location. နေနေနေလာမလာမလာ။ညကဘလို့အောင်မောင်းနေရအောင်လေ။အဲအကအကအကအကအကလာဦးပြန်ပြစ်လို့ရရင်လာရင်တော့လာမယ်ထင်တယ်။ဖေလို့မလာကြီး။နောက်မှပြတာ။ပြတာပြတာ။မလာမလာတိုင်းမလာ။ဖေဟိုရှိဟိုပဲရှိ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲထောက်ခဲ့ရတဲ့ဘက်က။ 啊，你妈妈，你干嘛在来？Marked a location. อุ้ยไอ้ไอ้ตองหมดแต่ว่าละเท่าดีมาอุ้ยเดียวละเท่า Ubi, Shiva, Shiva, Wait. Shiva, Ubi. Ubi, di อุ้ Shiva. ยเดียวละเท่าอุ้ยดีมา Watch ဒီ out! ဒီအဲ့နေမှာဟုတ်ရှေ့哎哎哎，ဒီတောက်ထဲမှာတောက်ထဲမှာတောက်ထဲမှာကဲ No, no, နေရ no, no, နာကားနဲ့နာကားနဲ့ရနာကားနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ် Enemies နေ ahead! อุ้ยရှေ့အဲ့တောင်တွေကအဲ့တောင်တွေမှာတော့လည်းကားခေါ်နေတာအဲ့အေးနဲ့အေးနဲ့ရအေးနဲ့ရအေးရေ喂，看我的了， 来来来，我们我们我们来我们来，我我我来，一把要还进去，来来，我们我们来那个，那我那个，我对外，我对外，我对外，来来，上上我我来我来，别来，来别来了。我把我把这个就这个就这就这就这就这就这够，然后这就这够了没？这就这就有了嘛我。要得高呢哈，要得高。啊！要我把我哦，烧不死我，你看到吗？ ကိုစီနေတယ်တဲ့ location မကိုင်နေဘူးလေမကိုင်နေနားလေးပါရောက်အိမ်နဲ့ဝင်လေအိမ်နဲ့ဝင်မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟာလေကိုလူကောင်တွေလည်းဇွတ်ပြီးကွာအပါခေါ်မယ်ဆိုတာကြည့်တယ်အပါခေါ်မယ်ကြည့်တယ်ဟာ enemies ahead မခင်းတော့မပူစီနေတယ်ဘယ်တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မပြောတော့အများကြီးပြောတော့ဘယ်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တင်လာဆိုတာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်မပြောတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အေးရအေးရအေးငါကြည့်တော့မှမရှိတော့ဒါပဲဖုတ်ပြီဖုတ်ပြီဖုတ်ပြီ အေးရပြုတ်တယ်မော်ဒီအောက်ကောင်တယ်မှာပူပူတီတဲ့ကောင်တယ်မှာအပေါ်မှာလားပေါ်တက်ပေါ်တက်ပေါ်တက်ပေါ်တက်အမှစောက်ကင်းမိတာလေကောလာရမကကာလာပြီကာလာပြီကာလာ Mark the location နော်မကိုင်းน้องไหวน้องน้องไหวหยอกน้องน้องไหวน้องน้องไหวไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อง I've located the next play zone. Ô nó mà còn gì nó. Thế nào mà? Ô bà bà hô bà bà hô bà bắt con. Nó được con đó. Con này đây à, mấy này gì là biểu. vui à, nó còn nó vậy. Nó còn nó vậy. À, mà à, mà mấy này. Cho cho, ô cho, ô cho, nó còn ô cho. Ai phi vậy. Ê, ô cho, ô cho. ပေါ်လေဝါတနိုင်59မရှော့သေးမရှော့သေးဘယ်တန်းဘယ်မရှော့သေးမရှော့သေးเออတိုင်းပြီလေချက်မယ်နဲ့ချက်မယ်တော့ဟောဘာလို့မတိရတော့တနိုင်59อ้าวလုံးလုံးနဲ့ဘယ်ပြည့်ကာရဲပေါ်နာမှာကာရဲပေါ်နာမှာကောင်းဘူးကောင်းဘူးကောင်းဘူးကောင်းဘူးတော့ကောင်းဘူးတော့အေးဒီနေ့ အေးဒီဘက်ကျွန်တော်တီဖုံးကအများကြီးပဲနော်အေးကြီးရှက်ပြရရှော့ရည်လည်းအများကြီးအပစ်တွေကြီးရတယ်နှစ်ကောင်နှစ်ကောင်စီတော့ဆက်တိုက်ဘေးဘေးဘေးကျွန်တော်ဘေးတော့ဘေးဘေးဆုံးလာအေးဟိုဘက်အေးရရရဟိုဘက်တော့ဟိုဘက်တော့ဟိုဘက်တော့ဟိုဘက်တော့ဟိုဘက်တော့ဟိုဘက်မှာဟိုဘက်မှာအနမီဟိုဘက်မှာအနမီအနမီရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့နေအဲ့တော့နေအဲ့တော့နေနော်မနော်မခဏခဏခဏခဏအဲ့ကောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အေးဒွိုင်ပဲအဲ့ကောင်လေဘယ်ကောင်တော့ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမကဒီမှာဒီဘက်မှာပဲ 啊，你我的那个嘛，骗你ဘ。က်ကအေးလုံးဝနေဟုတ်တယ်နော်ကဘယ်နှအပြင်းနေလဲမရှိဘူးလားဒီဘက်ကိုတစ်ချက်စစ်မရှိမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးတော့တော့တော့ကြားလို့မတော်မတော်မတော်မတော်မရှိမရှိမရှိမကမကငါ့ကိုအချက်ရအဲ့အဲ့ပဲရအောင်ဟိုလေရှော့လေးထောင်နေကြလားအမှမရှိတော့လို့ချက်ချဲနဲ့တက်ကြီးပါလားကျွန်တော်ကြားတက်တီးတိုင်းတော့ဟာလေဟာမကြားဘူးအမေအမေအမေချစ်ချစ်နဲ့အရှင်းမပြေးသွားပြီလားဟိုးတောင်ပေါ်မှာမကဘက်မှာ အေးမကမကမဒီထဲမှာဝါလေးသွားလေးထုတ်ပြပါလားငါ short လေးထုတ်ပြပါအာမမရှိတော့လို့အာချိလေချိလေချိလေလာလာလာလာ Oh my god စောက်ပူစီကွာအော်ယောက်ကြီးမကမကမကဟိုလေးထုတ်ပြ short short short ထုတ်ပြ short short ငါလုံးကဒီပစ္စည်းရတယ်ကျွန်တော်မှမတတ်ပါဘူး What the fuck တောင်းကြီးယောက်ကြီးကန်ပါကြီးမက short လေးထုတ်ပြပါလားလို့မက ထားတော့မှငါချီမလောက်ဘူးကွာဒီနေ့မဒီနေ့မဒီနေ့မဟာချီမထွက်တော့ဘူးကွာအပုံးဝယ်ပြီးတော့နေနေဥပင်းနေဥပင်းနေပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထောက်ပြီအဲ့တပင်မှာနော်ဥပင်းဒီညာဘက်ကလည်းဒီဒီညာဘက်ကလည်းဒီနော်အာအဲ့တပင်မှာရှိကြတာဥပင်းအဲအဲအဲအဲဘက်ကပြပလိုက်ရအကောင်နေတော့ကွာ Watch out ရှင်းဆုံးလေးပါရှင်းနော်အဲ့ရှင်းဆုံးပါလေရှင်းပါဟုတ်တယ် 啊！离家路嘛，你们。超过五路，五路中部拉链哦，一个开到中部拉链了，大家哦。停，上面等放点水。地点哦，地点哦。啊！什么鬼密码？什么鬼密码？要的，要的，要的，要的，要的。要的，一、一部分那那大区都冇浪个，只不过手机阿在里。要得。 哎妈妈妈妈，哎个哎个哎个哎个哎个哎个，不拿我变了，别别别，俺变没有。少我我变没有，哎我少我我变没有，俺包蛋你牛。少我我变没有没有。哎，这张飞远，这张飞远，别别别。别拿着，别拿嘛了，哦，你家那边标，那标。哎妈哎妈哎妈哎妈，哎哎哎这边，啊这这。Hala, hala, hala, hala. Tanah hitam ni, tanah hitam ni, marah no. Tidak mana, no. Kamu mana, tidak mana, tidak mana. Tanah hitam ni. မင်းကိုဗိတ်တာတာမသိတာကောင်းလေးရမင်းကိုဗိတ်တာတာဟုတ်ကောင်းခေါ်တာအောင်ကောင်းခေါ်တာပြီးတော့အော်လာလာလာလာလာမကမကလာမကလာမကလာမကလာနော်နိုင်တမနေနော်သူကြီးလုံးလည်းမကြည့်ဝေးစမ်းမနော်နေနော်နေနော်နေမကမကမကအဲ့အဲ့ပြပေးပါတကောင်ရှိရမကအဲ့ပြပေးပါ chạy đã chạy đã chạy nghìn chạy đã nghìn chạy đã nghìn chạy đã không biết tiêu à là ông mới chạy à ông mới chạy ông mới chạy xem mà xem mà xem mà đâu có chạy nào thế nó mà đi cho nó cho nó cho gì mình này à biết mày đây mày cầm tắt này mày cầm tắt này mày cầm tắt này mày cả ừ cho nó phóng game 체마를 체마라래 체마라래 막아 체마라래 아 이래 비주로 막아 아 ha 비주로 이거 하나 넣죠 그래 à đi con bố cho phóng cái này đi cho nó phóng rồi đang bông rồi ôi ôi ôi ôi bá bá tiêu tê đã tê rồi ô à có đi qua bao đi ra đến lan thế là quá cao mèo à, à, à ô đi với ăn lại rồi đi với ăn lại rồi đi với ăn lại đi với ăn gì nào đi với ăn gì này ấy rồi luôn ạ 哦，那几那几 K 几的呢？K 几的那盘。还来还来还来还来，给，今朝给老孙我的吃干了啊！今朝估计你阿妹在在在中间的嘛。